Se está sobrecarregado, finde a mim E terá descanso para sua alma, sim Tome sobre si meu jugo Meu coração é humilde e manso Vinde a mim Aprenda descanso ter, aliviado ser. Se está muito cansado, finge a mim e terá alívio pra sua lida. Ser. Já o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Vinde a mim aprender a descanso aliviar aliviado ser. seu pastor. Meu descanso sou, Senhor. Será que você está se sentindo cansado, sobrecarregado, ansioso, angustiado? no meio dessa pandemia, no meio das dificuldades? Jesus fala, vem a mim, eu te darei descanso, eu te darei alívio. Tome sobre você o meu jugo, porque eu sou humilde e manso de coração, por isso aprendei de mim, e encontrará descanso para suas almas. Falou!